Всем привет! Мы на канале интернет-магазина Grand GrandStar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для детей. Это костюм фиксик-нолик. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. Кто такие фиксики, наверное, все знают. Сейчас это очень популярный мультик. Мы уже рассматривали с вами несколько вариантов фиксиков и детских, и взрослых. Сегодня мы рассмотрим нолика детского. У нас в товаре визиточка интернет-магазина. Grand Star. Давайте посмотрим, из чего состоит нолик. Костюм нолика состоит из кофточки. Вот такая велюровая кофточка синего цвета с голубым. Мягенькая, очень приятная на ощупь. Здесь у нас эмблемка фиксика. Она пришита, не приклеена, что очень хорошо, потому что это ничего не отвалится. Длинные рукавчики синего цвета. Смотрите, все это очень яркое, качественное. Детишки просто в восторге, когда одевают данный костюм. Сзади кофточка у нас на веревочках идет, на завязочках, однотонная, синего цвета. Кофточка. Далее в комплект у нас входят штаны нолика, вот такие вот штаны синего цвета вместе с голубым. На коленечке у нас такие серебристые, блестящие, еще вот вставочки также идут разные, вот так вот это выглядит, все блестит. Внизу штанишки у нас вот так выглядят. И штаны у нас, конечно же, на резинке. Вот так вот выглядят штаны спереди. Вот резиночка тянется. Такие вот штаны. Далее в комплект входит головной убор фиксика. Вот такая вот забавная шапочка голубого цвета. И она у нас на резинке идет. Она тянется по объему головы. То есть э, на любую голову абсолютно подойдет и ничего не спадет. Такая вот шапочка. И в комплект у нас, конечно же, входит имитация обуви. Вот такие вот смешные ботиночки голубенького цвета вместе с синим. Имитация обуви, э, она подразумевает то, что ее можно носить и на улице, и а в помещении одевать на ботиночки или на голую ножку. Вот такие вот ботиночки. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.